Uze uyiphathe kahle emendweni mntanami, wongabuyi namahlazo, ndoda yakho mashelele, ungaqophisani nayo. Sanibonani sanibonani siyanemukela kuhlelo i-African Voice Global news eh on the microphone eh namhlanje siphethe insizwa lapha eh ugatsheni eh abalandeli bomaskandi niyazi bakithi ukuthi insizwa ifikile la kumaskandi yazokwenza izimanga eh ngeke ngimkhonyela kayona inkomo yomdaka eh gatsheni mfowethu yabingelela ubingelela ugatsheni mdabuka lapho phongolo intumbane eh, kwankunzi kwamaskandi Eh noma wathi nje umculo wama-hit. <laughs> Okay, kunomahluko ukuthi kuthe nje umculo wamaskandi kanti wena umculo wama-hit. Siyabonga kakhulu mfethu eh ungachazela abantu be-AVG ukuthi uhambo lwakho lomculo ngoba nje sesibona sokunogatsheni sevutha eh, amalangabi. or oh, before sifike lapha ngibonga kakhulu ithuba eningiphelona njenge-AVG News. Eh ngiphindele embuzweni wakho ke. Le noma ngacela ukuthi uphinde uphindele eh ngifisa ukwazi nje ijourney yakho eh, kumaskandi ukuthi kuze kube namhlanje usuke phi kuzofika namhlanje nje thina sesibona sokunogatsheni eh odume kakhulu emculweni oseshaya amahithi oh ushuthi besiyenza lento yokucula ekhaya ngisakhula so umculo ngikhule ngawo ngakhuphuka ezegoli ngo-2011 afenza amademo njengomuntu wonke oyayiubhatabhatanisawawukazi mm. uyigida ngoma <laughs> ngihlanganisa-ke mm. emva kokuhlanganisa ngakhipha i-albhamu 2012 imkhuza ndlovu washo ukuthi ayekade sekhona umuyangiyalikhumbula lapha um wampungoso mm. owayesevele edumbile ngaleso sikhathi base kungiphoqa-ke ukuthi ngihoxe mnoba ngisandufika so Oh, bekungelula ngoba ukungamukeleki qala kumademo ukungamukeleki kahle abantu ngendlela engicula ngayo abantu abashinga bayi-understand ngoba ube usiza ngento e, entsha kahle kahle eh. ngingaculi ushona kwaba khona phambilini yebo yebo so ngakhipha-ke i-cd leyo ayizange ibe yimpumelelo sinomphathi wami sebukisana ukuthi hayi ake kushintsheke lapha hmm. ngabe saba ukhuzane angishintshe i-albhamu ngiyibize ngelinye igama so sabona umgatsheni njengegama esingalisebenzisaadlov yebo yebo ephinde libe isithakazelo kemjoba ngowandlovu hmm. lasebenza-ke igama i-albhamu yokuqala bekuyimpumelelo um noma asekhumbula ukuthi u20 bani mm-hmm. kodwa nje ngaya ngaya ngaya ngakhula kuze kufike kuleli zingakhe kwasekulona yebo bakwamukele kanjani umphakathi mhlawumbe ngithi abalandeli mabeqala bezwa uthi ukhuzani wakandlovu yazi ukuthi kumasikandi kunjani mhlawumbe iyona into ekwenze wagcina ushintshile noma akuzange kube lula bona ngazuthi ngithule izitha kakhuzani ngizo-attack-a ukhuzani eh, abanye bebekujabulela abekade beyizitha vele njalo <laughs> so nje akubanga lula kodwa kugcina sekwamukeleka <laughs> siyabanga kakhulu um eh, umasikandi um eh, uqale kudala ubani mhlawumbe ngathi mina umculi kamaskandi kulaba abadala owuyena oh, mhlawumbe ongathi ubonele kuye or oh, engathi ukhuluma umdlalo kwaba uyena okunikeza lolo qozi lokuthi mhlawumbe umaskandi gcine sekuwumculo owukhethayo ngoba ama-genre amaningi angaka nje Oh, phambilini kune-group ebeyaziwa ngoshini umuntu ekhaya um bahamba hamba bangasebenzisana-ke nomakulezinsuku eh, eh, singangeni kakhulu laphaya so iyona group engibukela kakhulu kuyo benguthanda umculo wabo wehlukile um kusho ade obukade ujwayelekile ngaleso sikhathi so nje bengiyithanda into yabo into yabo benginikeza umqondo othize eh then kukhona bamanje abaculi asebekhona manje siyabona ushama yithi eh, uyavelela eh ubani nawe ongamnikeza nje ukuthi hayi ndoda ngoba ngishama yithi kanje nawe hayi ngiyakuvuma akho <laughs> lula futhi umcula vuma omunye umculi yazi la kwamaskandi kodwa ke eh kuba into enhle ukuthi naye omunye umuntu athahlele yabona hawu nalensizwe nami yangibona ukuthi khona engikwenzayo eh okuhle uzima lo mbuzo kodwa ngibacula ukuthi <laughs> into yabini mm. kakhulu kunganzima kimi ukhetha oyedwa nanokuthi-ke angeke uze uthi uMessi akadlali olihele eh, kunjalo eh, kunjalo eh. eh ngoba phela ngiyazi ukuthi nawe noma uthendle <laughs> ngoba phela noma uthendlini yakho akithi uyawudlala masikade ngiyawudlala angeke uvuke ekuseni ujikele ugatsheni udlale kuse oh. uzodlala ugatsheni kodwa khona nengoma ethi nawe <laughs> uyidlale ya ngidlala abanye nami mm, okay hayi kuhle mfethu eh uyawubona nje umaskandi uyakhula la Africa eh khona umaskandi kwaNdebele khona umaskandi eh lo wesimpondo eh khona umaskandi naseZimbabwe eh mhlawumbe kukhona umculo omaziyo odlala umaskandi ongayena kwaZulu odlala nje umaskandi mhlawumbe abaculi baseZimbabwe mhlawumbe abaculi laba bamampondo mhlawumbe eh odlala umaskandi lo wakwaNdebele bengifuna ngalowo mbuzo ngiqonga ukuthi eh ukubona kanjani uma uqathanisa nalowo maskandi odlalwa insizwa kwaZulu khona ya ngiyabazi abucula abaningi nako-swaziland sibekhona umasikana nasezimbabwe ngiyafisa mpela ukuhlangana waseswazini yehe ya umehluko awubi mkhulu ngoba ekugcineni into eyodwa mm. umehluko kuba ukuthi lo muntu lo uthande isitayela samupheni mculo mm, mm, bese hamba kuso okunye nokunye sekungenzeka ngiyayithanda futhi lento yokuthi nakwamanye amazwe umasikandi usabalale ngoba yandisa uhlobo nanokuthi kuba lula ukuconnecta ukuhlangana kwamazwe uma kukhona abantu abacula ijeni into eyodwa ekwi-afrika eh, kunje um kakhulu um and masibheka umaskandi sisuka kudala eh bekunomaskandi wamantombazana uvutha amalangabi kodwa masithi siyabheka manje ngathi uyehla sekuqina kakhulu umaskandi wensizwa eh singalindela mhlawumbe ukuthi kwelinye ilanga sibone ukuthi hayi intombi zikagatsheni kuphume nje umculo ngoba besibona kube nomahawukela kube nentombi zikamahawukela um kube <laughs> <laughs> singalindela mhlawumbe singathola enye igroup sekuthiwa iy'ntombi zikagatsheni ushawe loshuni amantombazane okay but mina ngikholelwa kakhulu ekuthenini ithalente elisebenzayo hmm. then umuntu elandele ngemuva elandele ithalente lakhe ngiyathanda lapho um eh, nensizwe lezi engisebenza nazo engamadensa ke ngiya hmm. ngitshe nithi ungaphoqi hmm. ngoba uma uphoqa mhlampe ngelanga sengifa bese nifuna ukuvela nithi abafana bayagidima <laughs> mina ngokwami ngiya ngithi nabantwana bami ah, engangena emculweni kodwa mm. akusinto engayiphoqa leyo uma ithalente lingekho alikho sokushila nokukhuthaza ukuthi umuntu akangene emculweni ngoba enethalente eh, kungabe ukuthi mhlawumbe yebo uma khona abangavela abakanjalo mm. ngakujabulela lokho kodwa uma kunethalente phambili eh ngike ngabona ukukhona kwamanye ama poster kuthiwa uzodlala eScoven eh Eh, endaweni yasesikhoveni eh, eh, eZimbabwe angazi noma bekuwomunye ogatsheni noma bekuwena <laughs> um ukwazile ukuphumelela wafika kulowo mcimbi ngiyaxolisa kakhulu angikwazanga ukuphumelela lapho ngenxa yezimo engabhekana nazo ngangifisa kakhulu kodwa futhi namanje ngisalifisa elinye ithuba lesibili ngifike lapha eZimbabwe ngoba ngiyathola ukuthi abantu bawuthanda um, umsebenzi wami ngale kodwa manje abalitholi thola ukuthi bengibona so ngiyafisa ukuthola ithuba vele ngicabanga ukuthi ama promoters eh abuka iAVG News ayibona na insizwa ugatsheni ikhona la ithi hayi ithuba isalifuna eni mina nami ngufakazi bokuthi hayi abalandeli bakhona eh bebekumelele kakhulu noma nje ungasafika eh yini nje ongathi sesiphetha unga ungayisho mhlawumbe ngiphathe ikakhulu nje ngathi abahleli bemcimbi eh ungathini ukuthi izwi nje olethula kubona mm akukona ukuthi nginesikhala kubalungu bethu hmm. kodwa eh ngiyafisa ngazi ukuthi uma kuza kulo mkhakha wokuqasha hmm. ngazi ukuthi abahleli aba bemcimbi bengaqasha ngokwe-head song ngomisa yeah, yeah, yeah. kubantu ngaleso sikhathi ithandwa eh ngicabanga ukuthi isikhathi esishintshile kungabe kusaba ngale ndlela sekuqasha ngokwey'gibhe ukuthi baneyigibhe engaki ubani abalandela bangaki ya ya ya kunjalo lokho kwenza abaculi abahleli bemcimbi abanye baluza kakhulu ngokuqasha mm. abantu abanakho bethembe ukuthi ubani unabalandeli abaningi ubani akanabo mm. so ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi nathi senze njengabanye ama-genry mm. siqashe umuntu ngokuthi unengoma ekubantu eyaziwayo ubuhlungu kabi ukuthi uqashe umuntu bese efike engabi isihloko <laughs> abantu okuqashele uthole nengoma leyo ayiculayo akekho mhlawumbe laphansi la oyilandelayo emuva okhomba ukuthi bayayazi yabathweni usebenzisa igama hmm. abafuthi noma kuthiwa basavela hmm. uma umuntu evele wacula ingoma yezwakala yaba kubantu akalinikezwe ithuba futhi hmm. akangenziwe understand kuthiwe hayi wena ngoba unabalandeli abancane sekunikeza petrol <laughs> ayithandi egcinena ukukhulisa umculo mm, kunalokho iyalibulala ithalente kubuhlungu kabi ukuthi umuntu enethalente kodwa mm. engawanikezwa amandla mm. amandla omuntu awangadliwa umuntu uma enethalente akanikezwa ithuba uma kukhona omunye vele futhi ovelayo anethuba kungathiba ngoba kuvele lo asifuni ukuthi lo endlule endlule lo ayisebenzi kanjalo kanjalo sibuyele emuva sikwazi ukuya phambili wena bakhona nje mhlawumbe abalandeli oswabenza nawe wathi hayi iqoqo ukonje ligagatsheni naba ngabe ngeyikipa noma wena wakhetha nje ukuthi ushaye ngomiye kumlandeli noma ngabe e-, egqoke siphi iskipa awunandaba noma mhlawumbe ukhona ngokwesifiso sami ngiyayifisa ukuthi iphele lento yamaqoqo ya kodwa nami ngaba nawo umbala nje kodwa nje ngiyafisa ukuthi iphele ukuze sosebenza ngokwengoma uyabona kwamanye ama-genre mm, ohiphop ukuthi ayisebenzi lento yokuthi umqosikibesisikabani usuhamba nobig zulu mhlawumbe masugqoke siyeloaleso sikhathi sijabulela ingoma emnandi sesingabona ama-followers mhlampe mm. lapha ekutheni umuntu kube nama-views amangakanani mayekhiphe ingoma abantu ba-reacta kanjani uhlangana kanjani nabantu uma becula ingoma yakhe lokho yikho ongasitshena ukuthi ubani uphafu uma iqhathaniswa nobani mm. ngoba manje indaba yey'kibha iyabaqedela umsebenzi abafowethu mm. ngoba nami mangibheke ngokomaskani abantu nje abathanda umaskani um eh, angeke kufane ngonyaka ngonyaka kuzovela ukuthi hhayi ingoma emnandi ngalo mnyaka yekabani ingoma emnandi ngalo mnyaka yekabani so masingathi sonke hayi mina sengokabani noma ubani seshaya ingoma emnandi kuba nzima ukuthi uyincome ngoba wena uyazakala ukuthi hawu sewuncoma ugatshe utheni ngoba wona ugqoke isikipha esimnyama wenza njani hey uyixoki wena <laughs> kuba njalo masikhathi induna induna <laughs> ngale la ku Facebook ziyabathethisa kuma inbox zithi ngamncomo bani mawuthi umuntu bonakala umncomo usiyojeziswa usiyophanishwa kholo ukuthi ubani ngalichoma kanjani mm. awukhuluma umsebenzi walo so iminyaka ayifani mm, fanele sika understand lokho ngehlezi ngengidlale ngehitha ngasonke isikhathi ngekuhlala hey uma uma uma ngihithile angivunywe uma ngihithanga angisebe ngokuya phambili angagxekwa ngenhloso yokuthi kuphele inyanga ngicabanga ukuthi abalele linayizwelo bafethu eh mfethu Gasheni hayi ngakudlela isikhathi mfowethu eh ngabe mhlawumbe kukhona iproject nyana eh, ekupipeline or eh, esendleleni ongahle uthole ithuba lokuthi uyethule ebantwini balindele mhlawumbe khona esikulindele No kwamanje ngicabanga ukuthi ngibhizi ngishutha music video. Okay. Ngizothatha nje ingoma ezimbalwa mhlawumbe 5 or 6. Ingoma esizenzile eh sibhizi ngawo njengamanje. Ngaba okay obvious umfazi oshaya umthetho mm. ukhona music video. Izindlu zodaka khona music mm. video. Sengaba yilezi ezinye ingoma abantu abangazibona music video wazo. So njengamanje sibhizi ngazo Eh, yize zizophuma sekuyothi ngasekupheleni konyaka-ke bese ngishinto ngikhipha unayo mhlawumbe i-time frame ongayisho ukuthi mhlawumbe abantu balinde ukuthi ividiyo mhlawumbe kusofika ogudi yobe sikhona okanjani Mm angifisi khipha usuku manje. <laughs> Ya ya ya. Ya ya kodwa ke abantu abalindele ukuthi leyo nto. Yebo so memezele inkundleni zokuxhumana ukuthi mhlawumbe si release iphi ingoma ngasebenzisa isikhathi. Okay. Yeah. hayi siyabonga kakhulu bafowethu eh ugatsheni eh abalandeli bomaskandi eh beyond the microphone eh lihlale nathi siyalithanda kakhulu ibizo umchasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakhokhwa kumayapha um eh, ngiyazi ukuthi abantu abaningi bengathi hhayi mhlawumpe kwazakwazi ukugijima wayeulandela omunye umuntu ongayena ugatsheni gatsheni eh, um <laughs> abakuzwe ukuthi wena <laughs> ya phela heyi la egoli sebeyizibile hayi angazi ukuthi ngenzani ungayibongela noma ungasho nje ngezwi langa oh no ngicabanga ukuthi mina Mm. mina ngiye ngizizwe ngiyiphili kakhulu uma uma kuzoculwa ngoba yinto engihluke ngayo <laughs> hayi <laughs> ngiyakuvumela futhi inkinga yami ukuthi mangicula ngicule iphi ngoba yiningi <laughs> hayi mina mina ngedwa ngizothi cula umfazi oshaya umthetho kodwa manje olukutanga kuti alwizo. Asazi <laughs> behind the scenes hayi abezwa kahle kodwa ke mina ngizothi eh hayi okay wena ufuna yipi? Noma Mina sengizothi hayi ungashaye yami or noma yipi. <laughs> Oh, mfazisha umthetho. Uze uyiphathe kahle emendweni mntanami, wongabuyi namahlazo, ndoda yakho mashelele, ungaqophisani nayo, zithi umfazi oshaya umthetho angeke agane. Ngithanda abaseyilapho. Yeah, umthetho enjalo. Hayi siyabonga kakhulu bakithi mfowandlovu, siyabonga kakhulu zingelwayo. Eh ukuza kwakho lapha eh kuyisibusiso beyond the microphone bakethi siqhubeka nje sisakaza eh ngokuhlukana kwabaculi eh sisakaza eh konke okwenzeka eh ku music industry niyathola i hip hop in in ngoba libona namhlanje sinomaskandi futhi size nensizwa eh esematheni kulezi nsuku siyabonga kakhulu hlala nathi